Alarm Nu är det min tur att klappa. Okej, nu kör jag. jag får jo, vi vet vad vi klappar. Men... And vänta, men faktiskt. We'll always love you. Vad sa du? Krä... Vad sa du? Järn? Kräsna järn, så här. men jag syndes väl inte? Jo. Syns jag? <laughs> Syns jag? Hur känns det? Ja, men det känns nog ganska bra faktiskt. <laughs> Hur känns det? <laughs> Alltså om jag hade varit Cleo då hade jag bara håll käften, låt mig vara ute i mitt hus. Du var inte ens bjuden. Alltså jag orkar inte. Det här är inte bloopers. Det här är bara jag känner. Alltså. Oj. Oj, herregud. hela. Aj, aj, aj. Jag måste upp. Gjorde det ont? Ja. Men det är okej. Okay. Man får ont. Du får gråta. <laughs> Vad gjorde du för något? Filmade du det där? Jag hade ju fångat på Inte bra. Vad fan? Jag saknar dig med. Nu kollade rakt in i kameran. Ska jag göra så? Nej. Yes! Det är hallon! Vad ska jag köra nu då? Det var jättelänge sedan jag har gjort den här, vänta. Ja, ska jag vara såhär som att jag blockar honom helt, precis som i alla andra avsnitt? Yeah. Oh, oh, oh no. You sure want to name <laughs> oh, then. Got it. You know what? Okay, okay. Eight, two, three.